Olá, eu sou a Maria do blog Level Maria e hoje tenho uma edição super estranha para vocês, mas espero mesmo que vocês gostem. E vou fazer edições estranhas e eu nem sei que nome dar a isto, mas vou brincar um bocado com o estar visível e invisível. E acho que isto é uma das edições super interessantes e achei que vocês iam gostar de aprender a fazer. Por isso vamos começar primeiro pelas fotos e depois vamos começar editar as fotos, que é isso que nós adoramos fazer. Vamos então começar pelas fotos. Para a primeira vou tirar uma foto a segurar uma baqueta para poder distinguir o visível do invisível. Vocês podem utilizar também algum tronco ou pau. E para a segunda foto vou tirar apenas uma fotografia ao espaço. Para a outra foto vou tirar uma foto a segurar uma moldura e depois uma também apenas ao espaço. Para o primeiro exemplo vou abrir então as primeiras fotos no Photoshop e vocês podem também usar o PixArt. A foto base vai ser a foto do espaço, por isso vou colocar a foto em que eu estou a segurar a baqueta numa camada em cima. Eu só quero que apareça tudo que está por cima da baqueta, por isso vou retirar da segunda camada todo o fundo e as minhas pernas. Para isso podem utilizar a borracha para apagar tudo. e já está. Agora vou utilizar a mesma foto para criar outro exemplo. Vou-me colocar a saída a um portal. Para isso só vou precisar de utilizar duas imagens e podem descarregar essas imagens ao clicar no link que está na descrição. Vou colocar o portal mais escuro, mais largo, esticando a foto e vou colocá-lo por trás de mim. Agora vou apagar as zonas da segunda camada que ficaram à vista e estão sobre esta nova camada. Agora vou duplicar a camada do portal mais escuro e colocar por cima da camada em que eu estou e apagar algumas zonas em que quero aparecer, como parte das minhas mãos e os meus braços, e vou escurecer algumas partes do meu corpo com a ferramenta Burn. Vou voltar à camada rosa inicial e esticar para ficar da mesma largura que o portal azul. Vou colocar por trás de todas as camadas, mas acima da camada base, e vou modificar as cores para ficarem tons azulados. Para estes últimos exemplos vou utilizar a foto moldura, vou abrir as duas imagens no Photoshop e vou colocar a foto espaço como foto base. Vou escurecer um pouco a foto para conseguir ver os limites da moldura e vou retirar o interior da moldura. Vocês podem deixar a foto assim, como se tivesse um buraco a dispersar-vos, mas se quiserem adicionar um pouco mais de magia à vossa foto, podem colocar uma foto de galáxia como foto base, acionar fumaça da moldura e podem também adicionar algumas estrelas ao fumo, duplicando a camada da galáxia, colocando por cima todas as camadas e mudando o modo para Darken. Agora é só apagar tudo que não estiver a tocar no fumo e já está! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se quiserem mais não se esqueçam de me dizer nos comentários e deixar o like e subscrever e tocar a campainha para receber notificações sempre que eu publico um novo vídeo, que é basicamente todos os dias agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã.